Bună ziua! Bună! Care sunt uh, cele mai noi proiecte cu care ați venit la Timon? Păi ne bucurăm să spunem că avem patru proiecte în premieră la Timon, uh, două dintre ele de la Gran Via Real Estate, Gran Via Park vis-a-vis -vis de Plața România și Aviația Apartments în zona aviației și încă două de la un dezvoltator foarte nou pe piața rezidențială, Zacaria Group se numește, în zona de nord, Băneasa, în Băneasa avem uh, Valeta Residence și American Village, în zona Pipera un proiect mixt, vile și apartamente, așa că portofoliul Imoteca a ajuns în momentul ăsta la peste 1300 de unități în 11 proiecte. Ce mesaj ați dori să transmiteți vizitatorilor târgului? Păi, uh, în primul rând, uh, ne bucurăm foarte tare că uh, sunt din ce în ce mai mulți chiar și astăzi, când e prima zi a târgului, a fost neașteptat pentru mine. Sunt foarte mulți oameni interesați, foarte mulți clienți potențiali interesați de dezvoltările noi. Mesajul ar fi să vină să ne viziteze și ulterior să ia cea mai bună decizie în funcție de informațiile pe care le primesc. Noi suntem aici, îi așteptăm până duminică cu drag. Mulțumim frumos! Mulțumim și noi, mulțumim!